Hapa, Ibai Alzaganaz, mungiko EH Bilduko kide eta zinegotzie. Eh? Joan da, nire jaren hogeta lauan ikasturte politiko barri honetako leleko osoko bilkure eki eta bertan boskatu beharreko bi puntu eki ze. Lelengoa, bizkaiko bardintasun sarera atxikitzeko proposamena izen zan. Bardintasun sare hori, bizkaiko udalak eta udalez gaindiko erakundeak koordinatzeko gune bat izango zan eta EH Bildutik adierazi genuen moduen, ba holako ideia bategaz ados gauz. Alan dabe, e, azpimarratu gendu guretzako oso garrantzitsu bezala sare izakera horreri eustea eta ba, hau ezin dela bihurtu goitik berako egitura zurrun baten e, aginduek edo irizpideak e, transmititzeko gune utz baten. Proposamen hau, hau bat e, sonartu izan zen. Boskatu egarreko bigarren puntuari dagokionez, eh, larrialdi egoeretako diru laguntzen ordenantza aldatzeko eh, proposamena egin zan. Hor, diru laguntza horrek banatzerako orduen baldintza batzuk esartzen dire eta baldintza horretan aldaketa batzu proposatzen ziren, horrek eguneratzea proposatzen zen. Alde batetik, ba, aldez beste laguntzaren bat eskatute euki dauenak eta justifikatu barik dekozenak ba, laguntza barriek eskatu alizetea proposatzen zen, beste alde batetik alokairureko laguntzetan 600 euroko topea 800 eurora handitzea eta bukatzeko man komunitateagaz zorrak eukiarren ba, laguntza barriek eh, eskatu alizeteko ba, aukera hori zabaltzea. Kasu honetan be, danokadoz egon ginen eta hau bat sonartu egin zen proposamena. Galdera eta eskarien puntu eri dagokionez, EH Bildutik eskari bat eta bi galdera egin gendu zen. Lehenkoa, eskarie, ba, mungian azken asteetan kutsatze datuetan egondan hobekuntza nabarmena ikusite, e, udal bileren presentzialtasune behingoz berreskuratzea eskatu gendun pandemiaren hasikeratik ibili gara modu telematikoan eta egi esan, ba behin baino gehiotan adierazi dugun moduen hartu emonerako, eh ba bueno, kriston trabak suposatzen da eh, modu honetan lan egiteak eta uste dugu ba, ba, dana hobeto egin alizeteko presentzialtasun hori oso garrantzitsua dela. Lusatu genuen lehenengo galderari dagokionez, ba apoa edo BGU modure ezagutzen den prozesu horretarako lanketa ja martxan dugu ustailetik eta galdetu gendun, ba, hori martxan egon da, ia asmorik ete dauen ba, irigintza planeamendurako aurtu batzordea berrosatzea eta osta bere martxan jartzea, ez da horren barririk eukin. Alkateak esan zauen agaitik, eh, erriko elkartek ba, bertan parte hartzeko gonbitea jaso dabe, eta ba, urrengo egun edo asteetan e, alkatea gaz ordezkari politiko batzeko aukereukiko dugu aurku batzorde horren eh, osaketa adosteko. Eta osoko binkura gazbukatzeko gure azkeneko galdera izen zan irailean ikusi dugu komunikabideetan ikusi dugu zelan elgoi barren udala eh, bertako e, memoria elkarte batek eta gogoragaz elkarlanean ba, memoria ibilbide bat eh, zabaldu da eta horren aurkezpen dire hainbat e, udalerritako alkateak begon bidatu egiten ziren, tartean e, mungikoa. Galdetu bendu, bai horren barri emoterik eukiko bat zegoen, eta batez be, ba, hango, hango esperientzie edu hartute, ia mungian be, holako elkarlanik eta eta gai hau lantzeko asmorik ete dauen. Esan zegoen agaitik, gogorako ordezkarieka sarremanetan egon ziren bertan eta ba bueno, gogorak holako sosar martxan jarri gureko baleu, ba udalaren e, ba, prestutasune eta laguntzeko asmoa egon sala. ea EH txebildutik adierazi gendun, ba bueno, gure ustez honetan iniziatiba hartzerik badago gogorak e, zer erabakitzen dauen itxaron barik, zer egin handi deko arlo honetan eta eta bueno, ba be badeko guz proposamenak eta eta ba, zentzu honetan lan egiteko gure prestutasune adierazio gilien du. Eta osoko bilkura alde batera itxite, iraileko batzordeetan be, osoko bilkuratik pasatu ez ziren hainbat gai garrantzitsu landu eta ez ziren. Ona gaurkoan ba, olako bi kontu e, ekarri gure gendu zen. Alde batetik, lurralde batzordean, e, irailean larra bizkerreko zonalde baten egin behar diren urbanizazio lanak direla eta moztu ziren aritz batzuen gaie e, landu zen, azalpen batzuk egon ziren. Teknikarien aldetik, ba, bueno, azaldu ez dagoela gaur egun marko normatibo bat, e, eh, zuaitzak mm, orokortasunean babesteko aukera emoten dagoenik, eta lan horrek egiteko baimena emonda egon zanez, eta aurre ikusite, ba, horretarako zuaitz batzuk moztu behar zidela, ba, suaitz horrek botatzea ba, legearen barruen edo egon zala. Bestelako borondate eta jarrera batega, seguruenik olako egoera batzuk ekidi inalko zire, baina eh, e, bitartean EH Bildutik ba, hasi gara beste leku batzuetako ordenantzak eta aztertzen, proposamen landuek e, ba, partekatu e, eh, alizeteko. Azkenik, herritarren batzordean, gobernu taldearen aldetik jakinaraz izan e, bizikidetza eta espazio publikoaren erabilera arautzeko ordenantza baten ganean e, lanean dabizela eta horren barruen ba, gure eritzie jakin gure izen zerean ibili omen direlako ba, litroak edo botelioia deitzen den hori be e, ordenantza horretan txertatu behar e, eteko zan edo ba, ba, pentsetan. Litro edo boteioia deritzen hori ba, gaztean sozializazio praktika bat da. Gazteak zoritxarrez politika instituzionalak ie guztiz baztertu dauen kolektibo bat osatzen dabe eta ikusi alizen dugun moduen, ba, zer esanik ez pandemia. aldien danok ikusten gabiz, foko mediatikoa batez be ba, bidearen ganean jartzen hasi dala. Gure ustez, ez dire beste arazo batzuk e, eh, nahaztu edo eskutatu behar litroen praktika horregaz. Gure ustez, gaztaen gana jo behar da zuzenean, bertatik bertara euren arazoak eta behar izanak ezagutzeko. Eta egin bardana da, gaztei parte hartze zuzenerako baliabideak eskaini, hitza emon barriake eta erabakitzeko ahalmena emon barriake. Olako gai bat adostasun barik arautzea eta ganera ba, ikuspegi punitibo edo zigortzaile batetik egiteak ustezko arazo hori konpondu baino areagotu egingo leuke. Eta ba, hau ez da inondik inora gure eredu.